Plazan topatu ginen elkar. Kalean. Milaka ahots, milaka oin. Nork bere ibilbidea soinean. Bere zapata urratuak, bere motxila. Eta zamak zama, kateak kate, abiatu ginen bidera. Iala urte daramagu sare herritararen bidea egiten. Eta oraindik orain, abiatzen jarraitzen dugu ez delako gauza bera bidea edo errepidea. Norberak ibiliz egindako bidea edo egitera behartutako distantzia. Ez delako berdina 0 kilometro. Edo zortzireun. Edo zortzireun bider bi. Eta ez delako berdina hori dena, bider seireun da irurogeita egun. Edo bost urte. Amar hogei. Hogei tamar. Ari gara bide bat irekitzen. Ari gara elkarren saretzen. Elkar saregile bihurtzen. Elkartasuna aktibatzen. Sare erritarra egiten. Elkarren oinetakoekin ibiltzen ikasi dugu. Elkarri zama arintzen. Kateak askatzen baita erortzen eta aitortzen ere. Prez gaude, bakerako bidean elkarrekin jarraitzeko. Nork bere bidea bere esku izan dezan, joateko bidea zein itzulerakoa, herrirakoa edo etxerakoa. Nork bere bidea bere esku izateak esan nahi baitu, besteak ere bere esku izatea. Eta guztiona izatea, eskubidea. bidea. Bakea eta alaxe, elkarrekin, lortuko dugu denok izatea bide bat etorkizunerako plaza horretara. Azturari gabea, inorratzean utziko ez duena. Elkarrekin, egin dezagun.